icya mbere gituma ushobora gukira akarande nshuti mbivugire ku mugaragaro icya mbere ni uko ubanza ukamenya isoko n'inkomoko zirimo bikubaho Doro ni byiza nk'amwe muzanye iyi televiziyo mutubaze imana ishimwe ko agiye kubyumva mm. kuki utabona akazi kuki utabyara kuki utarongorwa kuki utarongora kuki wiga ntibigende kuki diporome yibitse cyangwa cy'ubutaka kuki wagiye muri amerika ntibihinduke kuki wabibaye ntibihinduke cy'ubutaka hafi aho ngaho <laughs> hamwe ngo sohoka ageze hanze ati mumuhambure mumureke agire gute ushobora kurya ukabaho ukuzura umwuka ukavuga mu ndimi ugahanura uri bishopu apotere pasitori umuvugabutumwa umuhanuzi ariko uziritse mu maso amaboko ntacyo ukora ngo gikunde n'ibirenge uhora uzerera mu idini ujya mu rindi nta mahoro ufite yesu aramubwira ngo mumuhore mumureke agire gute babohehe mu maso, viziyo, amaboko, ibikorwa, amaguru, guhagarara hamwe. Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose Aziya, Australia, Uburayi, Amerika ndetse n'ahandi hose wumva ururimi rw'ikinyarwanda reka tukubwire ngo ihangane niba wumva utamerewe neza ejo n'ejo bundi ubuzima buzaba bumeze neza wowe izere kirisito nk'umwami n'umukiza arakubera umuyobozi mu buzima bwawe bwa buri munsi uyu munsi kuri yero tv twabanye n'umutumirwa ni ubwa mbere ageze kuri yero tv niyo mpamvu agiye gutangira yivuga mu mazina yombi kugira twese tuze kuza kubana muri kino kiganiro tuziranye gusa icyo twamaze kumenya ni uko ari umushumba reka yivuge mu mazina turakwakiriye kuri yero tv ya murakoze cyane nitwa pasiteri ntambibazi jean batiste eh, nkaba nkorera muri mana mu itorero rya adeperi nk'umukorerabushake mwamaze kubibona rero ko turi kumwe na pasiteri niwe tujye kubana muri kino kiganiro abantu ntimuze kuza guhaguruka niba utarakoze sabone yikore kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi nukunda kino kiganiro ugisharinga inshuti zawe zose kugira uh, ubu butumwa cyangwa iri jambo rize kugera ku bantu benshi pasiteri revera turakwakiriye ya murakoze cyane imana ibamere umugisha eh, kandi imana ibakomeze mu izina rya yesu mm. Mm. uyu munsi turaza kuza kuganira ku biganiro Uh, bigiye bitandukanye ni topike zigiye zitandukanye ariko cyane cyane tugiye kuganira ku kintu bita umuvumo akenshi turakora cyangwa tukagerageza gukora cyane ngo turebe yuko hari ikintu tubona ariko bikanga bamwe bakatubwira ati ngo ni karande ngo z'ubukene mu miryango abandi ngo ni imivumo ngo twaravumwe ngo ubukene kwa kundi umuntu wakubwira tugenda uzapfa udakize reka badusobanurire ubundi ese ubundi umuntu ahura n'umuvumo ryari cyangwa umuntu yitwa ikivume ryari Ah, urakoze cyane inshuti y'Imana, bakunzi mwese mukurikiranye iyi televiziyo, mm. nanjye nishimiye kuba kandi mwakoze kuntumira, mm. oh, icya mbere n'ubundi mu mahame ngingire yo kwigisha, mm. nigisha abantu kubohoka kandi impamvu yigisha kubohoka, hari isomo abantu bafashe nabi, mbere na mbere abakurikiye badukurikiye babyumve, Bibiliya ifite ukuntu isobanura Ibyanditswe byera, ni ukuvuga ngo abantu benshi bakora interpretation ya Bible basa nk'abayubitse cyangwa bacyo bitewe n'uburyo umuntu abishakamo hmm. bakitwaza ngo ubwo turi muri Kristo Yesu tuba turi ibyaremwe bishya hmm. ibya kera bishize hmm. iryo jambo ni rito cyane ariko rijyanye na Pawulo uko yigishaga abakristo kuko Umukozi w'Imana Petero mu rwandiko rwa mbere yanditse aravuga ngo harimo byinshi bigoye gusobanukirwa mu ijambo ry'Imana nk'uko mwene data ukundwa yabivuze mm. nubwo abenshi babigoreka. Kubura icyaremwe gishya ni uko uba usohotse muri kamere Adamu mm. ugahinduka umwana w'Imana. Mm. Kujya mu ijuru gukizwa Kristo yarabitsindiye. ariko karande n'imivumo ni ibintu bitandukanye, ni ibintu bikomoka muri generasiyo, generasiyo kuri generasiyo, umuryango ku muryango, buhoro buhoro nk'uko uyu munsi wa none njye banjyanye bagafata ibimenyetso bimvaho, bagafata ibya data mu mva twamushyinguye muri mirongo icyenda muri mirongo inani na gatatu, bahita babona ko gifite DNA ya papa. iyo mfite iyo diyene cyangwa amaraso y'uruhererekane aho niho imivumo na karande bishorerana ubasha gukizwa ku bw'ibyaha ariko ubwa karande byo biguma kuri wowe ikintu nacyo niyo mpamvu usanga umwe arwara umutima undi akarwara umutima undi akarwara umutima bagasenya ingo abandi bagasenya ingo abandi bagasenya ingo ntawe ushyingirwa bakishyingira ugasanga umuryango wose ufite meme sitori Mm. bikaba ariyo mm. bikaba ariyo ya mpamvu usanga nk'umwana w'umukobwa kenshi iyo iwabo ari imfura bavuga ati genda wakanyagwawe dore utumye barumuna bawe bazagukurikiza ariko we ntabwo aba ari we burya hmm. buriya na nyirasenge yarabikoze hmm. na nyina we yarabikoze hmm. ubwo nubwo uhereye kuri urya mwana ariko hari aho byakomotse iyo kure mu babyeyi babo ah, muri origine yiwe aha niho nashaka kuba aho rero utarahamenya amadini menshi hari n'abantu babihishwe kandi usanga zarabarangije karande ntibarongorwa ntibarongora ntibiga ntibagira ubuzima na senkani karashira ararangira <laughs> ariko ngo umwami yasa nk'unanira amahoro kuba wese awukunda uri amahoro ariko ntabwo uzabona ibyo dukwiye kwinjoyinga muri iyi si mm. ko imana idushyira ku isi kugira ngo twinjoyinge ibihari mm. turyoherwe ibihari hari ibyo wabuze kubera karande kuko n'iwanyu ntabyo baguhaye si uruvuga ngo eh. karande eh. Ah, n'imivumo bifata mu buryo bwa bw'iterambere mm. imibereho inezerewe no kwishimira mu isi kandi ntabwo twahawe kubabazwa muri kirisi tuba ku mu isi twishimye so rero abantu bakashaka guhuza salvation na prosperity it's totally <laughs> <laughs> niyo mpamvu iyo tuganiriza ibyo bintu ngiye ko mm, numva ari impano irimo kandi nta muntu njya mubwiza ukuri mm. rimwe na rimwe hari n'ibintu umuntu avuga ko yabyize mm. hari ibivuga ko byakubayeho ukaba uzi ngo nari meze gutya menya amakuru mera bitya uyu munsi ngeze aha n'aha kuba uyu munsi muntunga kamera si uko mbonye ijambo ejo njye nabaye umuvugabutumwa muri mirongo icyenda nani icyenda. ko nakiriye kirisiti mirongo inani na gatandatu umuvugabutumwa ariko byanakure nzenguruka n'amahanga yose umva muramfata kandi ingaruka no mu Rwanda kamera ziriho YouTube ziriho kuki uyu munsi mu ntunga kamera sa nuko arwo nkivumbuka se amagambo ari ariko karande yo kwa data cyane ko iwacu nta pasteur wabo nta muvugabutumwa uhari nta muhanuzi wabo nta mudiyakoni nta n'umubikira uhaba nta nta urumva rero mu byoroshye nta n'umuhereza <laughs> nta n'umukategiste <laughs> urumva rero eh. iyo umuntu arakambi iyo uvuga izakarane rimwe na rimwe ntituvuga ibyo twigishijwe hmm. ahubwo tuvuga awa egisiperiyensi inzira twanyuzemo twari tumeze gute hmm. tubimenye mbere y'uko tubimenya twari bande hmm. tumaze kubimenya byasabye iki aho tumaze kubikora tugeze hehe aho tugeze uko dutunze kamera <laughs> sibyo <laughs> ubu ngubu uri kuzenguruka amahanga n'ubundi wiyicariye rwose nta kibazo hano n'indege zijyamo ngewe icyo mvuga rero karande ikorana na dna cyangwa dna ikorana n'amaraso y'uruhererekane kuko umuvumo reka uyu munsi ku muvumo cyane cyane hmm. ariko akenshi ujyana na karande umuvumo cyane cyane ko tuzakureba ko ndibaza ko uza kumbaza ngo uva he hmm. ibyo uraza kwimbaza of course ariko umuvumo ubundi ni kimwe ijambo rimwe ni amagambo y'indengakamere hmm. abitse ubugome mm. avugwa n'umuntu wese ugufiteho ububasha mm. yaba imana, satani, ababyeyi bawe, mm. mwarimu wawe, umukoresha wawe n'umushumba wawe bivuze ngo umukoresha yakuvuma havuga ati ntacyo none se reka nkubaze wigeze ukora akazi aho ugeze ugakora baragusezerera ntibabonye ko aho ujya bwira ngo zana serivisi rani zana icyemezo cy'umukoresha wowe barakubwira ngo genda uzane recommendation iyi cyemezo cyabanje gukora mm. kuki bayigusaba se bivuze ngo iyo waravuga ati uyu muntu ntacyo amaze turamuseze <laughs> eh, kwa muganga iyo ugiye kubona akazi muri leta mu gisirikare zana itesitasi yo kuba avuye kwa muganga mm. barebe ko nta sida nta gituntu nta nkorora na muganga ubwiwe afite afite ububasha bwo kutakomeza mu byo ushaka kujyamo ni amagambo baravuga mu gihe burayo mm. ngo ngo nama sinzi ikivuga ko nicyo na bose mm. nange sinkizi cyose nzi amaterime gusa make mm. ni amagambo yindi atangwa ngo ni supernatural arenze ubuzima bwacu yaturwa n'umuntu wese ugufiteho ububasha ubwo ari bwo bwose ariko bikazagira imbaraga mu gihe ugendeye mu byaha bya ba so bavumye kuko umuvumo wawe ntugira ingaruka kuri wowe mm. ahubwo ubugingo bazawukomokaho mm. uyu munsi turiho kuko dufite umuvumo runaka nk'uko bavuze abakozi b'imana muri maganane ya gatanu hafi makumyabiri bavuga ngo ba data bakoze ibyaha mm. ariko ntibakiriho ibicumuro byabo nitwe tubyikoreye uyu munsi mm. abakobwa bacu barafatwa ku ngufu abahungu bacu bahetse insyo turatora inkwi turagura inkwi tuziguze amazi tuyabona twatukanye ngo mpano twigarurire uduhe ibya kera udukureho uyu muzigo ni ba data ni generasiyo zatambutse ni generasiyo za kure noneho ugasanga umwana uyu munsi ntamenya neza ngo ararwana n'iki ntabwo abyumva kubera impamvu atari bubyumve ni uko atigeze anamenya neza inkomoko solo ni byiza nkamwe muzanye televiziyo mutubaze imana ishimwe ko agiye kubyumva kuki utabona akazi kuki utabyara kuki utarongorwa kuki utarongora icyo wiga ntibigende ku diporome wayibitse nk'icyangombwa cy'ubutaka ku wagiye muri amerika ntibihinduke ku cyo wabibaye ntibihinduke cy'ubutaka itaka hafi aho ngaho na perimi rero cyangwa mu kibiko akikuramo ugiye gukora mitasiyo eh. na perima hari umuntu perima imyanya itanu batanu polisi itanamwandikira kuko umuvu umuntu ukubuza kubona ibyo ubona mm. ukubuza kugera ku musaruro byo waruhiye kwiga uriga ariko ntubona umusaruro wo kwiga abandi ubona umuntu umuntu wo mwiganye yararangije mu wa gatandatu segonderi wowe ufite masitazi ukabona ahubwo uranamukorera kubera karande eh, ikindi kibazo nariho mm. n'uwo werekaga mu ishuri byamunaniye kubera ko yavutse heza mu babyeyi beza ababyeyi basenze imana bakoreye imana bataterekereye batabanzwe bataraguje batakozwe ibinyanga ukabona umuntu azamutse neza abayeho neza kuyazagura gute ariko nta kindi imbaraga z'umuvumo ziba zihari reka tumaze kumenya noneho imbaraga z'umuvumo ese zigufata gute izo mbaraga z'umuvumo nizimara nitumera kumenya ukuntu zidufata mm. turaza kuza kumenya kuntu tugendana nazo tutabizi icya mbere twamaze kuvuga umuvumo turawumvise mm. none se umuvumo ubundi umuntu ashobora kuwidatifiya gute hari ibintu bigera ku icyenda byerekana ko umuvumo ukuriwe icya mbere ndavuga amagambo atari menshi ariko ndayagabanyaho mm. cya mbere umuvumo babita ngo it's a weapon of ni intwaro y'umwijima kabisa ese intwaro y'umwijima bayimenya ntikwambura isura ntikwambura kuba umusore wateruye ibyuma ntikwambura kuba utwaye imodoka ikikubuza ni uko udashobora kugera ku ntego yawe ni intwaro y'umwijima ibitse iruhande rwawe kabiri baravuga ngo it's invisible hands iba mu bintu byawe ni ukuboko k'umwanda kutagaragara kuvangira ibintu byawe ugatereka hano bigakunda ukavana ntukabona ugatereka bitanu hano ugasanga kandi ntibigenda babyibye ahubwo umuntu ahita arwara indwara ituma iyatwara numva nabyo bimeze noneho ukavuga amafaranga nabonye miliyoni ebyiri reka nyabyaze umusaruro imodoka ugasanga irapfuye neza kontorore irangiye n'imodoka birarangiye ubwo ni umukire za miliyoni ebyiri zigahura n'ikibazo wari ufite umukene nkatwe wamuha ibihumbi icumi hakavuka ibibazo mu rugo w'ibishinga w'umutekano w'icyose bakazira icyarimwe icumi rikagenda <laughs> kwetsilekamunaviza none se ko turi turi gusanga ibyo bintu bimaze kugenda mu buzima bwawe ntabwo turabibwira abantu hmm. ibintu biri byonyine hmm. tuvuze ko ari intwaro tuvuze ko ari ukuboko kubi icya kabeta ngo ni an invisible spiritual behind of what you done you did ni umwuka muhishe mu byo wakoze kuko umuvumo ufata ku byo wakoze kugira ngo utagera ku musoro w'ibyo uzakora icya kane umuvumo eh, ngo ni an invisible lobes which binding your destiny and your prosperity the family and everything yourself ni ngo ugiye oh, kundira kuvuga icyongereza kandi ntabikunda eh, nkunda kuvuga ikinyarwanda ariko amusosora bankurikiye mwihangane nagira ngo tuganire ni umugozi utagaragara uziritse ibintu byawe ugahambira ukazirika kagera kuri gatanu kane cyangwa gatanu aho baravuga ntihita nihuta ikindi ikindi gisobanura bavuga ko karande n'ubundi urumva karande pitch cyangwa it's a, limitation of the heaven blessings urumva irakurimita ku buryo utagira umugisha ukomoka ku mana gusenga aho uzasenga uzavuga mu ndimi uzatitira uzahanura usanga wa muntu arigisha ariko ibyo avuga ntibisa ibyo avuga ntibisa nawe purize abankurikiye mu nyumve kuba ubwira abantu ngo imana igira neza we nta neza ufite ntabwo ari ukwishyira hejuru kuvuga ngo imana irakiza kandi urwaye inyonjo bivuze iki si ukuvuga ngo umuvumo ni limitation y'iterambere ry'umuntu aho umuntu akubwira ngo yesu atanga ibiryo we yaburaye mm-hmm. icyo ni ikibazo ikibazo ikindi navuga rero dusa nk'abagira ngo bavuga ko ari n'ingufuri ifunga imigisha yawe nuko ukora kandi benshi bawubayemo aho umukobwa umukobwa mwiza wajya no muri Miss Rwanda bakamutora mm. ari ugasanga abamushaka bose ni abakeneye kumusambanya si ukumushyira mu mago yarangiza akaranguza n'abantu bagasanga urwego arimo n'urwo arimo ntibizahura musore muzima ufite uburyo buzima ugasanga araryamye ahubwo akishomba ishinge bakabona ibinini kubera iki uwo muvumo waje ko nubwo waje kubana ariko ni ibintu byakomotse kure kwa base ariko abantu ntibabimenya ariko imana ishimwe uyu munsi babimenye ayo magambo yashaka mu befesi arimo mu bakorosayi arimo mu kuva bice hafi mirongo itatu birimo biragaragara mu tegeko bimwe amagambo y'umuvumo hamwe n'imana igihe yabwiye mose tubiri mu muntu uze mu ngira ngo ni mu kwa kabiri aho yavuze ngo shaka abantu bavuga imivumo bajya ku musozi n'abandi ku musozi bavuga imico kuko imana yazi ko umuvumo wagenda uhari hmm. so ni iki kintu bashaka kumbaza urumva rero ngo ah, ubundi ahantu ikunda gufata turebe urugero ku kibiri igereranya umuvumo gufata ahantu hatatu ubundi ntufata ku no mu matwi hmm. oya dufata mu maso mu maso uhagarariye desitinasiyo ntabwo ushobora kujya aho utareba niba nkubwiye ngo ndi sipotivi amaso yakuwe kuri siporutifu rekiya mu bice cumi na bibiri hafi na bitatu za cumi na bine by'itangiriro imana yabwiye uwitwa buramu ngo usohoka uraragiza amaso hanze hmm. igihugu urebye n'amaso yawe nzacyo ni ukuvuga ngo ntushobora kugeza ibikorwa aho utageza ibitekerezo so viziyo ya ukureba kwawe cyabagana ngo ku maso kureba imbere ni ngo icyo gihe kuko umufu muraza ugafunga amaso nturebe imbere ubwiza bw'umuntu waburebera hano mhm. hano hakaza icyangiro n'imivumo so rero kuvuga ngo bafata mu maso mini bisobanura ko ni desitinasiyo yawe iba ibaye futi kandi bivuyeho kandi bikuweho kubera iki wa muvumo wagufasha mhm. kabiri umuvumo ufata ku maboko amaboko ahagarariye ibikorwa ugacuruza ntunguka ukiga ntukora ukabyara ibikombe ukagura imodoka igapfa ukagura moto ngo uyihe umumotari akarayira iryo joro ugasanga ibintu ukora byose uraziritse amaboko ntabasha kuvaho fedi ni ku maguru amaguru asobanura esitabulishimenti uburyo umuntu aba ahagaze ari hamwe ari kamfitebu hmm. bisobanura ngo ugasanga ufite ibirenge bizira nk'uko imana yabwiye kuko umukozi imana witwa yakobo yabwiye umuhungu we mukuru aramubwira ati Robert ati fora yanjye yo kugaragaza imbaraga zanjye zo kubyara kwagaragaye ukaba n'ifura ukagira n'imbaraga ariko ntuzahama hamwe uzahora uzerera kuko wirukiye uburiri bwanjye umwuzukuruza mu buvivi bwabo ubuvivi bwabo witwa witwa eh, mose ahita avuga ngo robeni robeni ntagapfe abe ntibakagwire mu myaka magana atanu na makumyabiri n'itanu umuvuzweho uwitwa yosuwa abaha igihugu hakurya ya yorodani ntibakandagiye kanani niwo muryango washize mbere umviswe n'iyo porosidi yazamukaga aho ngaho so nuvuga ngo kubera ikintu tumaze muri ubwo buryo iyo mvugo ni ukwifata iki gihe ugasanga amaso ntubona ibirenge ntubona amaguru ntabona nta kintu wakora urugero rwiza ubutumwa bwiza bwa yesu kirisito uko bwanditswe na yohana cumi na kimwe ngo agiye kuzura Lazaro ngo asohoka mu mva apfutse amaso aziritse amaboko aziritse n'amaguru sibyo nakubwira <laughs> wabyumvise noneho urabisobanukiwe neza yasohotse ngo hari ibintu abantu bakora ariko batazi ko bari guhagarara mu cyanditswe cyangwa mu bindi bikorwa nawe witawe masomo arahanze ngasohoka avuga ngo raza rasohoka ndakwibariza nk'umunyamakuru ko yari aziritse amaguru n'amaboko atari imbere yasohotse gute ntabwo ngo sohoka ageze hanze ati mumuhambure mumureke agire gute ushobora kurya ukabaho ukuzura umwuka ukavuga mu ndimi ugahanura uri bishopu apotere pasitori umuvugabutumwa umuhanuzi ariko uziritse mu maso amaboko ntacyo ukora ngo gikunde n'ibirenge uhora uzerera uva mu idini ujya mu rindi nta mahoro ufite yesu aramubwira ngo mumuhore mumureke agire gute baboheye mu maso viziyo amaboko ibikorwa amaguru guhagarara hamwe ngo uwo muvumo uzonza abantu ya ushobora kuba none umaze gusobanukirwa mm. ubu none ubwo umaze kubyumva n'abandi badukurikiye bamaze eh. kubyumva burya ntabwo tuba dushaka n'abantu benshi yuko mm. ari bo kuko bishobora kumvwa n'abantu benshi ariko ugasanga nta muntu bigira umumaro mm. batanu turi kumwe reka twibarize ati ibi bintu ni iki kintu kiri buze kuza kubica ko yesu yabuvuze ati ni mu muhambure bari bamuhambuye ngo bigende gute wowe niba amaboko yawe nta kintu ubona gikunda amaguru yawe ubona ahora ajarajara ejo wagiye kwaka akazi muri muri resitora ejo wagiye muri bare ejo wagiye hehe ejo wagiye hehe eh, mu maso hawe uhora utekereza iyo eh? desite yawe desitinasiyo yawe utagira mu mishinga biraza kuza kubohoka n'amaguru ataguma hamwe nyine adatuza ibyo bintu noneho biraza kuza ah, kubohoka icya mbere ibi bintu kugira tubyumve birasaba habundi habaho intambwe zigera ku icumi zishobora guhagarika umuvumo uyu munsi ntabwo twabirangiriza ku isaha ntabwo byadushobokera ahubwo si ikintu cya mbere kugira ngo babyumve niba nibura bisobanukiwe igihe biranejeje mm. ubundi sitepu ya mbere ni ugusobanukirwa ariko hari akantu gato rwego ko tujya kugenda umufu umuva nabivuze kare nihuta ariko ariko ku mana wahava iyo udakoreye imana ukagendera mu byaha ntukore ibyo imana yagusabye haba ku maturo n'ibya cumi yagusabye muravumwa wa muvumo urede deje utabikora umuvumo wakuriho kabiri satani kubera icyaha gatatu ababyeyi kubera kubahemukira kane kubera ibindi bitandukanye ababyeyi naho wagiye ukora n'umuzi wagiye ukoramo kandi ikindi ukamenya neza yuko umuvumo ukuntu uza muri izo mbaraga utuma ubaho ubuzima bubabaye ubuzima bw'indwa kuki njyewe kuki tujya atabaho hari ikintu nkora abandi badakora mm, navuye kanyarira ku kinzanye igabanya ifiriti kizabarwa puderi musesi imanza dubayi ntaho ntagiye mbago gutabare rwo hose kuki ntacyo nabonye mm. ntacyo wabonye kuko ntabwo wigeze umenya suruse ikurwanya icya mbere gituma ushobora gukira karande nshuti mbivugire ku mugaragaro icya mbere ni uko ubanza ukamenya isoko n'inkomoko zirimo bikubaho hmm? akora kumvise hmm. isoko n'inkomoko y'ibirimo bikubaho niyo sitepu ya mbere warize ndabizi icya mbere kugira ngo usubize ikibazo ni uko cyumva neza hmm. kandi abonye ko uyu umuntu yumva ikibazo neza aba yatanga ibisubizo mirongo itanu ku ijana sore iyo umuntu atazi ikibazo memo no kwa muganga ntibashobora muganga uramubwira akumva indwara urwaye akayigereranya ariko kugira ngo muganga yemeze neza indwara ufite turindire laboratwari twari tunini tugabanye umusonga tegereza urabanza ukamubwira uko ubabara akanabyumva akabyumva yarangiza mm. agatekereza ndetse mm-hmm. akavuga ati uyu muntu niba ari kubabara umutwe wapimye ibi ngibi si umutwe ni indwara iyo muri labo bakazana ibisubizo bati aha indwara yabonetse n'iyi n'iyi akira imiti ukayinywa resebuteri ikayakira ugakira so na mbere kugira ngo ukire karande ni ukumenya ngo ndarwana n'iki icyo bita kumenya isoko kwidantifiya bituruka he biza bite n'ibihe bageze yeriko bata amazi ararura avuga ati nimuzane umunyu ariko munanyereka isoko umusatsi kwica abantu banywa amazi ya nili ntiwajya kuyasuka muri Victoria cyane ugiye ku isoko byashoboka ibintu byose ni isoko n'inkomoko ya karande intambwe ya kabiri nemera ko abantu bakijijwe ugomba kwemera ibyo kirisito yakoze ku musaraba ukanabivuga ukanabihamya gatatu kabiri ni uko ugomba kuvuga no kwatura imbaraga z'Imana za Kristo mu kubohora iyo karande yari kure. Si ukuvuga gusa ibyo yakoze ku musaraba, ahubwo no kwinjira ngo dukizwe wa muvumo. Hanyumva neza. Icya gatatu yenda tuma turihuta cyane ni ikihe? Ni uko ugomba kuba mu buzima bwumvira Imana no kubaha Imana. Disobedience ni igikoresho gituma uhera mu muvumo ibyo ni ibintu bigera ku icumi ntazavuga umwanya ntabwo nawurangiza ariko hamwe ibintu bitatu niba umaze kumenya ko hari amagambo twabonye ko umuvumo si igikorwa n'imvugo rero imvugo ikurwaho n'indi mvugo imvugo mbi ikurwaho n'imvugo nziza nk'uko hagiye opoziti y'abantu babiri abavuga ibipfuye by'umubano abavuga iby'umugisha hakaza imvugo ikurwaho n'indi mvugo kabiri bya bicaniro na kwa kuntu bakumurikiye satani ibyo bavuze nawe ugira umwanya wo gufata amasengesho ariko afite intego ushobora kujya akanyara n'umuruhurutura ugasenga mana ntampindure ibiyisimbize agatuka imana mana ikisinge kumbi ntaramenya ariko iyo umaze kumenya isoko urasobanura gatatu rero ugomba gutanga ikintu kiguhanaguraho umuvumo ibyo benshi kubivuga baratitira ngo ngo ntitubyumva ngo n'abatekamutwe sawa wowe gumana ubwo butekamutwe bwaba ari kuzahera muri karande ariko abamenye ukuri bo barasobanukirwa icyiza n'indi si njye wahamagara ubishaka wahamagara njye wahamagara n'undi bafite abashumba mu nsengero bafite abayobozi mu itorero ryabo ni abasanga babwira igihari ikindi tugomba kumenya cya mbere icyo bita kwihana ko mu mutima icya mbere umukobwa ntabwo ko yakuyemo inda ngo atazabura umugabo hariya nta muvumo afite arajya akanyarira kandi yarishe urahari gukuramo inda ni ukwica bitarenze ubwo ntabwo ari no kwica ahubwo ni no kwiyica se ukunda mbere urabyemera ko hari hamwe bigenda bitorwa yuko ngo niba utwaye nk'inda y'umuvandimwe ngo kuyikuraho byemewe umuvandimwe ni itegeko umunyamategeko ndarizi cyane urabona se n'izi ngizi zimaze kuvamo bazi bateye n'ibangara barumva baragiye mu rukiko kuburana ngo bamukuremo inda bimaze imyaka irenga itandatu hafi umunani ritowe ni nk'icumi barumva baragiye gukuramo inda undi urasanga yagiye kubandwa araterekera aje mu gakiza ntiyihanye ibyo bintu shyana byatura ba badayimoni yaterekeraga iwanyu baterekeraga baramukurikira no mu rusengero baratwambara kandi ntariyeze gusaba ngo umwami yesu ngo amaraso yirukane nyine amaraso yirukana ibyaha ariko birasaba ko ugomba gutera intambwe azimya ibyo bintu kugira ngo icyo wacyumvise umuntu akamenya kwatura undi aricaye buriya hari abantu bishe baraceceka hari n'abantu bahemutse baraceceka nubwo arimo atera ikorasi ariko umuvu uri hehe ku gatwe intambwe ya kane ni ukwihana ibyaha hari akantu wari uvuze mu kanya reka dusobanurire abantu ho gatoya nubwo twaba tugiye inyuma y'ikiganiro twari turimo cy'umuvumo ese hari ukuntu umuntu yakatura muri we mu buryo atabivuze ngo abandi bantu babyumve nta muntu wibohora bavuze ngo mwaturirane ibyaha ariko ushobora kubyaturira umushumba ntubyature mu ruhame se mu ruhame ugiye gukora iki ahubwo ikibazo umushumba ugiye kwaturira we yarabohotse icyo ni ikibazo <laughs> abavandimwe badukurikira ko ni akabazo ese uwo mushumba we ugiye kureba we we yaravuze iyo karande yayivuze icyo ni ikibazo cyane nyine ushaka uwabohotse uramubwirwa n'iki ko yabohotse ku isi n'abarozi urababonana nka so bazima niba babona abarozi bavuze n'abantu bazima ku isi barahari ubundi ikintu cya mbere umuntu wese wiyumvamo agufasha kubohoka nta muntu wibohora hmm. urimo urabyumva hari unabwira n'izijoro ntanazunze kandi ubona ko mu rugo baraburara baririrwa gusa barashonje wamubwira kumva ati ntabwo mbyumva ariko ibyo si n'ibiki ati yesi wene ibyo bintu urimo uvuga si ko kuri mm. okay reka twigarukire abantu bamenye yuko umuntu atakora icyaha ngo yicare muri we avuga ati imana imbabarire kuko ngo biyo bivuye umushumba amaze kudusobanura yuko ugomba kugana bamwe mu babisigiwe bakakubohora kigoranye ni mm. wowe wihora ku mutima wawe ukitandukanya n'imana reka dukomeze kuri za sitepu n'ubundi z'umuvumo ntabwo ndibuze irangiza zose hangane ahubwo bazongera dutege amatwi mm. tuzabwa inshuro zimbitsemo tuvuge ko tubarara iki gice cya kabiri urakoze urakabyara ko tubivuze umunsi umwe byabavuna ntibatware kumenya isoko kwatura ko kirisita ashoboye izo mbaraga hari bihane ibyaha byimbitse gatatu bumvira kane bumvira imana mm. ibyo biraduhagije yesi reka dushimire pasiteri nawe tugushimire wabanye natwe muri kino kiganiro ariko niba utanyuzwe ntabwo n'ubundi ushobora kugura ah, amayinite ukagura pake ugahamagara pasiteri ariko megabayiti z'ijana ntabwo zarangiza ikiganiro pasiteri uratubwira nimero zawe umuntu ushaka yuko muganira aguhamagare arabohoka ya ni zeru karindwi umunani umunani mirongo itanu na gatanu mirongo ine makumyabiri n'umunani ariko anabikunze nawe ukanyemerera ko mbivuga yajya ku bumwe bw'abera minisitiri ah, ikibazo ubumwe bw'abera ibyo hagane n'ubundi umuforoyinge twese tuba turi kwagura umurimo cyangwa ubutumwa bwiza bwa esituka mwiza uri umuntu mwiza imana iguha umugisha abantu bose bamenye ukuri babohoke turagushimiye cyane amen amen